Dale que me acabo quemando. Bueno, la cámara quería. Dale, DJ Jack. Dale que me acabo quemando. Dale, dale, dale. Dale que me acabo quemando. Dale, dale, dale. Dale que me acabo quemando. Dale, dale, dale. Dale que me acabo quemando. Dale, dale, dale. Me acabo, me acabo, me acabo, me acabo quemando. Me acabo, me acabo, me acabo, me acabo quemando. Me acabo, me acabo, me me acabo quemando. Dale quemando. Dale quemando. Y sacame foto, foto. que me acabo quemando, dale, dale, dale, dale que me acabo quemando. Y sacamos foto, foto, foto. Dale, dale, dale, dale que me acabo quemando.